ضيفتنا القادمة من الأردن معها يتحول الواقع المرير إلى بسمة راقية تؤمن بأن التغيير يأتي من خلال رسائلها الاجتماعية جمعت ما بين الكلمة والكوميديا رحبوا معي جميعا بالكوميديا الكوميديانة الأردنية لما زخرية تفضلي لما شاندرا حبيبتي لشو جو العزايات هذا؟ فرفحي لي اياها شوي. Play something cheerful please. Good girl. No. أول شيء القهوة باردة، ثانياً this is not the song I want to hear. Please, please العبي لي شيء يروق الأعصاب. يلا شاطرة good girl. أهلا ومرحبا معكم إيفون مرته للرئيس أهلا وسهلا نعم نعم أكيد نحن من الشعب وللشعب فأكيد تفضل شو بتحب تقول؟ لا لا أنا جوزي جوزي مش بالسجن جوزي عم بتحاكم في فرق كبير okay؟ م طيب ضريبة الكهرباء مش بإيدي صراحة سير نو نو نو ذس از absurd ضوي شمعة ضوي شمعة منها بتشوف ومنها بتتدفى مزبوط؟ مم. لا لا عم عم تغلط انت بدون سب This is very rude no no no no no no no no no no اسكت لشو انت وقفتي كملي please شاندرا very rude very rude فظاعة عن جد هدول الناس شكاوى من يوم ما تحاكم جوزي القائد الزعيم وانا بسمع الناس بتلغ وبتحكي كلها برم هاي اشاعات ما صدقوا غير ملام جوزي اشتغل ليل نهار البلد تتحسن كان يتعب كتير كان ظهره يتكسر باخر الشهر ايده بتمد عذريبكم هي بتسد ليش بتحاسبوا ليش بتحاسبوا عاتبو زوجي الزعيم بحبكم كتير جوزي همه الفقير همه الجوعان همه المعتر همه الطفران بس عشان السياسة تمشي أرستقراطية والمظاهر بتفيد بدنا نغطي تكاليف عشر خدامات 33 سيارة وسبع طيارات عرس هلا بنتي سارة ييه كلفنا اللي فونا وتحتنا ليش بتحاسبوا ليش بتعاتبوا جوزي الساعين قلبك بي لو بدي أعترف شوي أقولكم القصة جوزي خبص شوي اخذ اكثر من حصة بآخر الشهر إيده بتمد وين؟ ضرايبكم هي بتسد دقيقة شوي معي أجاني تليفون بديش أكون سفاش خليكم معي لحظة هون هلو مرحبا معكم إيفون مرته للرئيس أهلا وسهلا طبعا نحن من الشعب وللشعب أكيد تفضلي مدام بدون بكى بس روقي شوي اها آه. حبيبتي مين ببعث بنته على مظاهره يعني this is very irresponsible امم طيب مدام شو خصني انا اذا عندها ازمه شو خصني اذا عندها ربو I am not a doctor اوكي okay? مم. شو بتسال ماذا قولي عن زوجي في الحكم هذا قولي عن زوجي في الحكم المهم أنا بدي أرجع أقول جوزي بالمصاري كان مسهول زي أي رجل أعمال في قرارات انعملت حسابكم لشو المظاهرات لشو اليافطات لشو الاتهامات والصراخ عايشين بسلام حكام حاكمين بأمان hello مدام نعم sorry انا حطيتك اون هولد تفضلي شو بتحبي تقولي طيب طيب روي انت بدون بكاء قولي لي شو اسمها لبنتك ساره زي اسم بنتي عليكي اه اه اه طيب مدام اكيد بالمظاهره في غاز مسيل للدموع يعني ولا كيف يعني كيف بدنا نضبط الشعب نحن امم اه عشان عندها ربو طب هي كيف حالها هي بالمستشفى يعني الله يرحمها شكرا شكرا لك لما زكريا شكرا شكرا لما التي تؤمن بأن الفن هو أفضل وسيلة للتغيير شكرا. الاجتماعي شكرا شكرا وغدير عبيده كمان وشكرا أكيد كانت معنا على البيانو استمتعنا جدا بهذا العرض <laughs> شكرا وأكيد الجمهور كمان استمتع بهذا العرض إذا تحية للما وغدير مجددا شكرا, شكرا جزيلا لكما <laughs>